Burning berkisah tentang hubungan antara Lee, Heimei, dan Ben. Mereka bertiga berteman hingga terlibat konflik. Pada saat Lee menyukai Heimei tapi tiba-tiba menghilang sehingga Lee berprasangka Ben ada hubungannya dengan menghilangnya Mei. Film dibuka dengan adegan pemeran utama Lee yang bekerja sebagai kru logistik yang sedang mengantarkan barang ke pusat perbelanjaan, kemudian bertemu seorang gadis SPG yang merupakan teman masa kecilnya yaitu Hei Mei. Kita panggil Mei saja ya. Butuh waktu beberapa saat hingga Lee mengenali Mei karena perubahan wajahnya setelah melakukan operasi plastik. Mei pun mengajak Lee mengobrol saat jam istirahatnya. Lee iya. bercerita bahwa saat ini dia tidak wajib militer dan ingin memulai karir sebagai seorang penulis. Sedangkan Mei menikmati pekerjaannya sebagai seorang SPG. Mereka pun lalu ke bar untuk minum-minum. Mei menceritakan keinginannya untuk menghabiskan uang traveling ke Afrika. Ketika Lee bertanya mengapa ke Afrika, Mei ingin bertemu dengan suku di Afrika yang disebut Bushmen. Keesokan harinya Lee ke tempat Mei. Di sini Mei iya, mengatakan iya, dia iya. memelihara kucing bernama Boira, tetapi Lee bilang itu hanya kucing hayalan Mei. Kemudian mereka mengingat kenangan masa kecilnya. Dengan sedikit basa-basi mereka pun bercinta. Sin beralih, Lee pulang ke kampung halamannya dikarenakan ayahnya sedang terlibat kasus kriminal yang memaksanya untuk mengurusi rumah dan ternak yang terbengkalai. Malam tiba hingga ia terbangun karena telepon. Saat diangkat orang tersebut tidak bicara. Siapa? Sudah setengah bulan semenjak kepergian Mei ke Afrika, tapi si kucing belum juga menampakkan dirinya. Sin beralih di ruangan sidang di mana ayah Li menjalani sidang kasusnya. Di tengah persidangan ya, itu, Li memilih untuk meninggalkan ruangan dan memilih untuk ke tempat Mei. Di tengah melakukan masturbasi, Mei menelpon meminta Lee menjemputnya di bandara. Oh. oh. Gitu Ternyata Mei membawa seorang pria bernama Ben yang dia temui waktu di Afrika. Sampai di tempat makan, Mei menceritakan pengalamannya ketika melihat matahari terbenam bahwa dia ingin menghilang seperti matahari terbenam. Ketiganya terlihat akrab hingga saat Ben menawarkan Mei untuk mengantarkannya pulang, Lee terlihat gugup. Besoknya, Lee, Mei, dan Ben bertemu di sebuah kafe. Sampai di sana, perasaan Lee canggung saat Ben ya? merayu Mei. Hmm. Ben kemudian mengajak Lee untuk makan di rumahnya. Lee berkeliling dan sampai di toilet dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di mana ia menemukan alat make up dan beberapa perhiasan wanita. Padahal sebelumnya Ben bilang kalau dia hanya tinggal sendiri di rumahnya. Mereka kemudian berpindah ke sebuah klub malam untuk berkumpul bersama teman-teman band. Sambil menikmati wine, May bercerita lagi tentang pengalamannya saat bepergian. Setelahnya mereka menghabiskan sisa malam di diskotik. Keesokan harinya, Lee mengurus ternak ayahnya. May menelpon untuk berkunjung <laughs> bersama Ben ke rumahnya. Sampai di sana, Mei melihat ke arah di mana rumahnya dulu. Dia mengingat bahwa dulu Lee pernah menyelamatkannya saat terjatuh ke dalam sumur. Sore pun tiba hingga Mei mengeluarkan ganja kemudian mereka menikmati senja. Mei yang terlalu mabuk kemudian melepaskan pakaiannya dan mulai menari telanjang dada. Di tengah tariannya, ia terisak akan sesuatu hal sampai Mei tertidur. Lee dan Ben terlihat semakin akrab. Lee bercerita bahwa bagaimana dia membenci ayahnya hingga ibunya meninggalkan dirinya. Kemudian Ben lalu menceritakan kebiasaannya membakar gudang plastik yang tak berpenghuni. Lee memberitahu Ben bahwa dirinya mencintai Mei. Belum sempat merespon, Mei kemudian terbangun. Sin beralih. Lee mengalami mimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat gudang plastik yang terbakar. Seperti terhipnotis oleh Ben, Lee berkeliling di sekitar desa untuk mengecek gudang plastik yang terbengkalai. Mei kemudian menelpon tapi hanya terdengar suara kaki berlari dan suara kendaraan. Fuzil. Lee kemudian menelpon balik Mei tapi tidak diangkat. Lee menuju apartemen Mei dan ternyata tidak ada siapapun. Lee kebingungan kenapa Mei tiba-tiba menghilang. Ia kemudian menemui rekan kerja Mei. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama tak bertemu. Ia berasumsi Mei dikejar debt collector sehingga terlilit hutang kemudian menghilang. Lee mengunjungi semacam klub senam untuk mencari tahu keberadaan Mei. Tetapi orang di sana menyebut ia sudah lama tidak bertemu dengan Mei. Pikiran Lee kemudian mengacu pada Ben. Ia pun membuntutinya hingga ke sebuah kafe. Di sana Lee menanyakan bagaimana dengan rencana untuk membakar gudang plastik. Ben bilang bahwa ia telah membakarnya. Tapi Lee mengatakan itu aneh iya, karena iya, dia iya. tidak melihat tanda-tanda adanya kebakaran di sekitar rumahnya. Lee menanyakan sudah sebulan dia tidak melihat Mei. Ben bilang bahwa ia juga tidak pernah melihatnya belakangan ini. Ben mengatakan kalau Mei menghilang seperti asap. Tidak hanya itu, Mei adalah orang miskin yang tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Ben, Mei adalah orang yang sangat kesepian. Sin berpindah di warung mie ibu Mei. Lee berkunjung untuk makan. Kakak Mei menitipkan pesan untuk Mei bahwa aku tidak akan pulang sebelum melunasi hutang-hutang. Masih penasaran, Li membuntuti seluruh aktivitas Ben hingga sampai di sebuah danau sekitar bukit di desanya. Sin kemudian berpindah di rumah Lee yang terbangun karena telepon dan ternyata orang yang menelpon tanpa bicara selama ini adalah ibunya. Ia meminta bertemu dengan Lee untuk meminjam uang. Malamnya Lee kedapatan oleh Ben yang sedang berada di dekat rumahnya. Ben lalu mengajak Lee masuk karena kebetulan teman-temannya akan datang berkunjung. Lee kemudian mendengar suara kucing. Lee mengatakan seingatnya waktu berkunjung ke sini, ia tidak pernah melihat kucing. Namun Ben menyangga bahwa ia telah memungut kucing di jalan. Saat memasuki toilet, ia mendapati jam tangan milik Mei. Ia kemudian mendengar kalau kucingnya kabur. Saat mencari kucing di parkiran, Lee melihat kucing tersebut. Ketika memanggil nama Boira, kucing itu pun mendekat. Teman-teman Ben pun datang. 보이라. 신기하네. 그 이렇게 쉽게 잡았지? Merasa dirinya tidak cocok untuk di tempat tersebut, Lee meninggalkan rumah Ben. Di parkiran Ben sempat mengatakan bahwa jangan terlalu serius nanti akan membosankan. 왜 그냥 가요? 더 얘기도 하고 놀다가 가지. Di scene berikutnya terlihat adegan Lee dan Mei melakukan hubungan suami istri, tapi ternyata hanya kehayalan Lee. Beralih ke tempat sekitar desa Lee. Ben nampak menunggu. Tiba-tiba Lee menikam Ben hingga membakarnya. Kan Film pun selesai. Mimin sih kesimpulannya bahwa Lee menyimpan perasaan kepada Mei, tetapi dibutakan oleh cintanya sehingga membunuh Ben karena menurut Lee, Mei menghilang karena Ben. Padahal jika kita perhatikan lagi dengan seksama, setiap orang yang ditemui Lee yang berhubungan dengan Mei pasti menyinggung masalah hutang. Jika kamu punya pendapat, silahkan diskusikan di kolom komentar ya.